मस्जिद में है रौनक है लुत्फ इबादत कैसा अल्लाह ने बख्शा है ये रहमत का महीना ऐसा क्या है अमीर और क्या है गरीब सबको कर देता है करीब ये जो दस्तरखान है